برحابها أعليت منطلقاتي وربيحت فيها أثمن الصفقات ومضيت كسيكوش رسول الله عليه الصلاة والسلام حزناك بالزمان تنية بعمله خو بري إنسان ج رسول الله عليه الصلاة والسلام حزناكن لو راح اسكرنك إداكية أف إداجي إثبات تخوزه إيكو رسول الله عليه الصلاة والسلام حزبك دبي كل بي ريتش وشوبا محمد عليه الصلاة والسلام هرا دا كل باخ ولا تعالى أو حسكرناي بي قبول كرم قال في آيتا مبين باش قدار بكن ربي عالم دبي شي قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ببيجاي محمد جوارا ببيجا أجركو أو زاروكي وان ديوبافي وان براي وان بيركي وان عشيرتا وان و كوماليا وان و او مالكو توب تكنو دجفينن و او تجارتاكو جيد ترسن كو خراب في و او مسكنو مالو ملكي وانيكو برجي هزدكن اگر كج الله جرسول الله اوج جهاد دا حس كري و حس كروخ با جوان رب بيجا فطر بسو بسكنن فتربصوا بسكنن حتاني كو امر رب عالمي تي لورا رب عالمي تجاري هدايتا نادا قومي فاسقا تجاري ريا راست ريا قنج لبروان ناخه ايكو جوان سي تشتا بس برتر وزحتر جسشتكي حزبك رب عالمي جوانا دبي فاسق يك الله ام تتشتكي نكارنج الله بيشتر زحتر وحزبكن Hedi doya, Rasulullah, emj Rasulullah pirtir û zehftir nej zarokê xwe, nej malê xwe, ne ji ewlad û iyalê xwe dikarin zêdetir hez bikin. Êseya direya wî da cihade. em ji cîhadê zehftir û pirtir jî nikarin Ev her sê tişt qaîdekî İslamê ye. Van her sê tişta pirtir kî zehftir ji tiştekî hez Rabbi aleme cirdi, be fasık. Ev fasıka nelser hidayeteye, ser reya raste, nelser reya dürüste. Subhanallah. Dekabnerim. Demek ki her Müslümanek li serê farzu, û aynekû her sê tişta hez bike û tu tiştekî nexe pêşiya wan. Me got îsbat dixwaze hez kirin. Rabbê alemê ayete kadin da goçê قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أجر كون إدعا حسكرنا ربي عالمي دكن دكلم كن تابع محمد عليه الصلاة والسلام بفن لبي ريتشو شو باوي هرن داكو ربي عالمي جيج وحزبكه داكوه گناه و عفو بکه لورا رب عالمی لسر عبده خو رحمته و ای گناه عفو دکه اوه رب عالمی في آیتی داج مرگو كون ادعا حس کرنا مدکن وجمع حس دکن ونی تابع محمد عليه الصلاة والسلام بفن بزمان تنه نابه بقوتنا نابه بكلام دنيوي نابه ونی تابع ویفن لپی ریچو شوپا هرن اوی چه امری وکر و جی اوی چه دا و حس کرنا و ممینه دا کو داک بن ونزانبن جی حس بکن گەلی برانە برحابها برحابها برحابها أعليت منطلقاتي وربيح